Good morning, Mister and Master Lynch. It's uh, September 27, 2021, and it's uh, Monday. Here in Naples, 77 Fahrenheit, around 25 26 Celsius. Questo significa che um, ah, la giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite. Eh, c'è un buon vento, ma altre cose le aggiungo verso la fine. Guardate il report. Oggi pensavo a due cose. La prima è il fatto che eh, nella sua serie Today's Number Is, altro ieri è uscito il 6 e io l'ho relazionato al fatto che eh, il Napoli, la mia squadra del cuore di calcio, avrebbe potuto vincere la sesta vittoria consecutiva, la sesta partita consecutiva avrebbe potuto vincere, infatti l'ha vinta ieri, e poi ieri invece eh, nella, nel Today's Number Is di ieri, in Today's Number Is di ieri, è uscito il 3 e allora eh, scherzando con Seth MT, che è il leggendario Seth MT, la sua leggendaria lista, quello che è appunto il tizio che, che segna tutti i numeri, eccetera, eccetera, insomma, ormai è famoso. Uh, lui ha detto che secondo lui la partita sarebbe finita o 3-1 o 2-0, però ha sbagliato, <laughs> visto che alla fine il risultato finale è stato di 2-0. <laughs> Ma capita, eh, in ogni caso, sempre grande 7MT, mitico, leggendario, ormai e poi pensavo che oggi, uh, se non erro, sono due mesi. Today are two months from the Shevdet cut the for him and I think that this uh, is always noticeable from the head, uh, the hair now are long, i capelli ormai sono lunghi e ogni giorno crescono sempre di più, uh, magari scrivo qualche altra cosa in descrizione se qualcuno è interessato per più cose altrimenti il video già a lungo diventa troppo lungo anyway I suggest see from the window Today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine eh, io credo che mm, è nuvoloso come ha visto e credo che potrebbe anche piovere nelle ore successive staremo a vedere as always we will see so from the mythical window with the colored curtains this beautiful colored curtains today and its uh, green shooter not visible air today and finally from my mythical keyboard Have a great day. Him and everyone too.